yani nina mimba nina kilo thelathini mm-hmm. alafu mm. nikawa sipande uzito, mimba miezi sita nina kilo thelathini mm. alafu yani kutembea, ili nitembee nashikwa mkono alafu nanitembeza nakaa, yani niliumwa sana, yani sijai kupata nafuu mpaka naenda kujifungua. mm -hmm. Kwa hiyo kliniki ikawa imehamia Amana. Kwa siku ya kujifungua niliona amepata uga kama mzazi, kwa sababu alifika akaanza kufoka pale tulipokuwa nakaa, tulikuwa nakaa ni nyumba ya familia, lakini mimi niko upande wa wapangaji. Kwa alikuta wapangaji pale, wakamuuliza, akawauliza dada anaitwa Mama Doli ambaye naye ali- aliwahi kunichangia damu kipindi hicho cho, nimeongeza ongeza sana damu. Akauliza, huyu kauma uchungu saa ngapi? Akamwambia toka saa mbili asubuhi, ndo mpaka saa nane hii. Nyanyuka, nyanyuka, twende, wanataka kukuua. Yaani anafanya sasa yale maneno ya kala afukweni. Mm. Wakati huo na mama mkwe kashahamia, Mm. anaishi pale, ila ni nyumba nyingine, ila ndani ya fensi hiyo kwa akanibeba ananitembeza, uwezo wa kutembea sina, akatokea dokta nyumba ya pili, akatoa gari akanipakia ama msaada mpaka Amana. Tunafika Amana na yule kaka anafika. Kwa yule kaka akuondoka, mama aliondoka, yule kaka alibaki hapo kwa sababu si alipewa taarifa naweza nkafa. Hmm. Kwa hiyo alimtimua lakini alikaa na walinzi. Mpaka saa ya kuzaa. Nimekuja kuzaa saa nane usiku, saa kumi wao ndo wanatokea pale, kwa sababu nilipoteza fahamu damu ndogo. Mm. Yeye yeah, akawa anasema yaani, umeshajif- umeshazaa umetoka salama na kuchukua uende- twende nyumbani utasoma. Mtoto katoka salama. Hajauliza, ila mm. mimi hmm. mtoto katoka salama, kwa sababu nimetoka wao, mle hawaruhusi kuja mm. odi ya watu waliojifungua, mimi ndo nimetoka. Kwa hiyo mm. ananipa hadi nitakusomesha na sitaki tena urudi kwa huyu kaka. Kwa hiyo yule kaka ndo anasogea ndo ananiuliza he, ongera, pole. Nikamjibu asante na mtoto sasa, nikamtaarifu yule kaka mm. Yule kaka akawa yani kafurahi, ye mama ndo akajibu una mtoto yuko hai yuko wapi? Nikamwambia nimelala kitanda usawa dirisha ile pale. Akasogea sasa, mm. hebu mm. ingia, kamguse, muamshe. Nikamwamsha, nikawa namtingisha mkono, akaona amekunjua mkono. I say eh, Mungu ajabu, yani akaonyesha furaha Mm. Lakini niliruhusiwa, nililala siku hiyo inayofuata kwa sababu ya uangalizi hospitali pale pale. Eh, siku inayofuata natakiwa mm. niondoke, mama akuwepo. Alikuja yule kaka na mama yake mama yake yani mama mkwe tena ni mama mkwe wa kushikia mm. wakanichukua wakarudi na mimi nyumbani. Yeye alikuja kesho yake akaniletea sukari, sikumwona tena, yani sijai kukandwa na mama nimekandwa na yule kaka. Yaani nimerudi na uzazi, yule kaka sijui aliuliza wapi, ndo alinikanda ananipikia uji, alafu ndo nimejifungua na kazi. Sikumbuki kama hata supu niliwahi kunywa. Kwao ni ugali mlaini na uji, ananikanda, anaondoka. Jioni anaenda anaaswa tena, anarudi saa zingine anakuja na viazi vikavu tu hivi vya chips hmm. anachemsha maji matupu na kula. Yaani alijitahidi sana, lakini sijawahi kuhisi uwepo wa mama, kukandwa na mama. Maisha aliendea kwa staili hiyo, akijisikia kuja kufanya fujo anafanya, na ni ukweni hmm. Lakini baadaye aliondoka, alikimbia mkopo, alichukua mkopo, mtaji ukamkata, alichukua viazi mm. vikamkata, akatoroka akaenda Tunduru ambako mume wake alipata kazi huko ya kusafirisha magogo. hmm baba yule mtoto wa pili ehe, ambaye ndo alikuwa anakaa naye pale. Kwa hiyo alitorokea huko, kwa hiyo tumekaa, amekuja kukuta mimi mtoto anatembea. Kwa siku aliyokuwa narudi, nimeenda tunampokea kwa shauku, kaja na kiaisi, yani kimemletea mzigo, yani amefikia sijui Mbagala, alafu kakodi kiaisi kimemletea mizigo pale mm. Alivyoniona akaanza mafumbo anajiona amepaka wanja hapa, anaita usistadua asishike mizigo yangu, yaani mafumbo mafumbo ya ajabu ajabu. Ilikuwa saa sita usiku tumeshusha, tumempelekea nyumbani hapo ambako nyumba aliyoacha wakati yeye anaondoka sio hiyo tena. Maisha yalibadilika akawa magumu sana, kwao akafukuzwa, akaenda kupanga chumba kimoja sehemu tofauti, yaani akakuta maisha mengine. Kamkuta mdogo wangu kashamaliza la saba, yaani maisha yako tofauti. Alikaa muda gani huko? Zaidi ya miaka minne. Kwa anarudi huyo na mtoto miaka minne. Eh. -huh. Kwa alivyorudi tu Hajamaliza wiki akaja kunifanyia fujo, anasema kuna rafiki yake kamshtakia kuwa nilimjibu vibaya mm. kwa akaja kunipiga na mawe ukweni, ananushia mawe, yani alianza kutukana ile aibu, kukwepa aibu mm. na mkwepa sasa, naingia uchochoro mbio mm. Sasa nilivyokata uchochoro nikaanza mbio na mtoto mm. kawa nakota mawe ananirushia, nakota mawe, nimekishika kitoto nakikimbiza, yeye anarusha mawe basi hajanipata mm-hmm. niko na kona uswahilini kwao, yani ile nimeongeza mbio, yani kitoto kile nakimbia kimbia, yeye anarusha mawe mm. huko mm. anatukana, ikaisha hiyo. Kaja nyingine akafanya vurugu na mdogo wangu, yani vurugu hili kwangu limekuwa zaidi mm. ila kwa watoto wote sijui kama kuna usalama mm. yani kila mtu kwa muda wake anaweza akaja kukwambia shughuli, yani vituko anavyopitia wa mama yetu mm-hmm kwa hiyo mwingine naye walikwazana na mama, akili yake akajua amekuja kulala kwangu. Kwa hiyo asubuhi, alfajiri saa kumi na mbili matusi, umezoea kujitembeza, umezoea kujiuza, umeshazalishwa hapo, umejiweka kwa mwanamme, sasa unataka na huyu mwanangu aje aishi maisha yake. Eh, kama umemficha ndani mtoe. Katoka nikamwambia hayupo ndani, mtoe. Katukana alivyolizika akaondoka. Alafu ni ukweni, alafu yani picha sio nzuri. Hmm akaondoka. Nilikuja baadaye mimi nikahama pale na baba mtoto wangu, maisha akaendelea mengine. Yeye tena alikuja tena akatoroka tena akachukua akakopa hela kwa mtu akamuongopea Maganzo, sijui kuna yani, anajua biashara za madini mm. Kwa akachukua zile hela akapotelea Maganzo. Kwa kaja kurudi kanikuta na mtoto wa pili na yule kaka karudi na mtoto wa pili Alivyorudi tena hapa akachukua mkopo, akatorokea tena Tunduru kwa mume wake. Yaani kipindi ametoka Tunduru alikuja hapa, kumbe yule mwanamume alimpa hela waje wajenge hapa. Mm. Akafika akaanza hii biashara ya batiki zikamkata. Akampata rafiki wakaanza kwenda Maganzo, yule rafiki ana dini na madini. Mm. Akatoka hapa akamkuta mkaka, akampanga mpanga yule kaka akatoa hela zake. Kwa hiyo zikaenda kupigwa kule akauziwa chupa tena sio almasi. Kwa akapita hapa tena akachukua mkopo. Kwa hiyo ikawa ana, ana, anafanya sasa biashara ya madini lakini sio madini original. E, yani alipigwa yani, yani katika uchimbaji akaja kuuziwa chupa sio almasi. Mm. Kwa tena ana hela. Mm -hmm. Akatokomea Mwanza. Ali, al, ni nani ambaye alimpiga hizo hela? Kuna kaka sijai kumuona ila anaitwa Dennis. Mama yako hahusiki katika upigaji huo? Mama yani ndo kazi yazima zile hela kampanga kaka mwenye hela zake. yani alivyorudi Tunduru Mm. Baada ya Mabatiki kumkata mm. yeye ni mlokole, anasali kwa walokole. Nimpata mama ambaye alianza naye urafiki, anaishi Tangibovu. Mm. Huyo mm. mama anafanya biashara ya madini mm. Kwa hiyo nahisi alienda naye ruti moja au mbili akapata hela, maana nakumbuka akabadilisha defencha za ndani mama huyo eh. Mhm. Kwa hiyo na yeye akampata mtu wa kumpanga atoe mtaji asimamie show, kwa sababu kule sikashaji kuwa mwenyeji mm. Kwa alivyopewa hela, alivyoenda kule Maganzo akauziwa chupa, mama akauziwa chupa, chupa sio almasi. Kwa hiyo alimpata mtu yani, kama nipe mtaji nikafanyie eh, biashara ya madini, tutakuwa tunagawana faida, okay. mtaji unazunguka lakini alivyofika kule yeye eh, wajanja wakamzidi wakamuuzia, nasikia almasi nafanana na chupa mm. akauziwa chupa kwa akawa ameshatapeliwa, hakurudi hapa, akaanzisha maisha Mwanza mm. kadiri na Mwanza wa, wakati huo taarifa amezituma huko kwamba nimetapeliwa, au yeye akaonekana ndio katapeli sasa kaonekanika ametapeliwa, lakini mwenye hela mpaka akusikia mwenyewe Mm. Ehe, lakini alivyofika Mwanza alianza kuzituma hela zile kidogo kidogo, kwa sababu Mwanza alianza kutembeza mitumba. Ina mm. maana mm. yule kaka alikuja kuamini kuwa ametapeliwa na akai- akamsamehe. Mm. Alivyomsamehe alirudi da, Mhm. Mm hakukaa sana, akakopa hela akapakia mabelo ya mitumba Mm. akaondoka Tunduru, na kichompeka Tunduru alisikia mume wake kama ameoa msichana anaitwa Amina. Mm. Kwa ule wivu akapitiliza, Mm. kaenda Tunduru. Kwa kaenda Tunduru. Mm. Yani kitendo cha yeye kutoka Mwanza kanikuta na mtoto wa pili. Mm. Kitendo cha kurudi Tunduru, kurudi mara ya tatu kanikuta na mimba. Mm. Na alivyofika hapa akufikia hapa, akafikia alifikia kwa mdogo wangu, si tena makazi hapa hmm Bibi ndo anapanga, bibi amehifadhiwa kwenye nyumba mbovu mbovu tu, hizi zinakuwa zijaisha vizuri, analima mboga, kashakuwa mwenyeji, anatembeza mboga, yaani kakuta maisha yanaendelea. Mdogo wangu naye ana watoto wawili, mimi naye na maisha yangu na yule mwanamume wangu huyo, ila mm. tayari maisha ya mapenzi yalianza kupungua, tuka tayari sasa tushaanza kuteteleka, yani ndo na mimba mtoto wa tatu Kisa cha mapenzi kwanza kuyumba. Mm nilinunua simu mm. nikawa nimemwomba memory mm. alivyonipa memory nataka kuweka nyimbo mm. kila nyimbo naweka yani nikawa natafuta gospel kufika mm. wimbo wa ishirini na moja mm. kumbe simu aliyokuwa anatumia yeye inajirekodi mm. kwao ni simu zaidi ya yani niligundua na wanawake permanent mm. saba permanent e, eh, yani ambao anahudumia saba mm wakati huo naaswa sana, maana baadaye nikuja kujua maisha ni nini. Mm. Napambana, yaani napambana sana ili ni kuna maisha tumepitia magumu sana, sikutamani watoto wangu waje waisha hayo maisha. Mm. Kwao nasuka, naingilia huku natokea huku, tukanunua kiwanja. Sasa kuja kilichoniuma zaidi, nilikopa mkopo, tunajenga Bonyokwa. Mm. Kumbe anasomesha mpenzi ambaye atamuoa, yaani mimi sijasoma. Mm sio afya yake, ni HB sana yule kaka mm. kwa kaka anasomesha mwanamke Arusha, kwa zile hela aliniambia amepata ajali Dodoma, kagonga mtu mm. nitumie nitoke, nikamtumia mm. nikamtumia laki saba akaja kaniomba tena laki tatu mm. kwa ule mkopo nilitopo hapo, yani nilikuwa na deni, kwa hiyo nimekopeshwa milioni mbili lakini nimepewa milioni moja na laki tano mm. kwa hiyo kuja kugundua yule dada yeye ndo akananifokea, mimi unaniibia mme wangu Mm. Yule kaka nimemkuta na watoto wawili mm. na mimi nina mimba na watoto wawili, lakini yeye amemtambulisha mtoto wake mmoja tu mm. kama ndo mwanaye. Kwa hiyo dada nikaanza kumwelezea, nikamwambia na hapa nilipo na mimba mm. akanambia mimi na mimba na hapa nilipo amenipangia tena, akanipangia jana tu. Ina maana zile hela nilizokopa mm. ndo kampangia. Yani hiyo iliwahi kuniuma, yani iliniuma, iliniuma yani haijai yani, alafu nilimgeuza kama mzazi mm kwa sababu ana mema mengi sana, yani anaweza asile wewe ukala. Mm. Alafu nimezaa yeye ndo ananikanda, yani alikuwa mtu wa karibu kwao, niliweka asilimia mia, huyu ni badala ya mzazi. Mm. Kwa hiyo tukio liliniumiza sana, kwao nilianza kubadilika na kuanza kubadilika, nilikuwa na mashoga katika ile kuingia vikoba sijui wapi wapi. Kwao kuna dada nikamsimulia full story. Mm. Kanaambia ingia kwenye mitandao. Mm. Kanifungulia FB yeye. Mm sasa kule FB nikaanza kutongozwa mm. si mshamba mm. natongozwa naona raha namsimulia yule dada yule aliniingiza kwenye mtandao mm. yule dada anamsimulia naye yule kaka mume wako eh? E, mimi nimeingia kule kwa maumivu ya mapenzi akanambia hivyo ulivyo hauna maisha utakayoyaanza yaani hata kama anafanya hivyo bado mwanamume ni mwanamume anakutunza akaanza kunipa mfano mimi si unamwona baba watoto wangu eh baba watoto wake ni konda Hmm. ni malaya lakini si unaona mimi na mabwana zangu afu sijali wewe sasa ndo akawa ananipa njia za mitandaoni yani ukiingia mtandaoni utapata bwana wa maana yani umeelewa mm. kwao ile simu ile ile ndio ifungua ndo akaniingiza mtandaoni nikapata kweli mwanamume. sasa namuelekeza naambia leo kanitongoza huyu na yani ni mshamba mm. kwao nilianza kudili naye kuongea naye akawa anajua nyendo zote kila kitu kwao alikuja akamwambia yani ule mkopo ambao sasa nimechukua ambao yeye aliuomba mm. uliumba nilishindwa kulipa mm. siku hiyo anakuja kunifilisi mm. mi nikakimbia nikakaa sehemu tayari nishazaa mm. shamzaa mtoto wa tatu nimebana sehemu nakuja kufilisiwa imebaki laki mbili na tisini yule kaka aliyekuwa nitongoza FB tulikuwa tayari tushapeana namba za WhatsApp ila sijai kumuona. Mm. Kwa hiyo mapenzi yamekolea vizuri na muongopea sipo Tanzania kwa sababu na mtoto mdogo nanyonyesha. Mm. Nikiamini nikiwa naye mtoto ataharibika. Mm. Kwa hiyo namwambia sipo Tanzania, yani niko Mbeya mpakani ambako ni Tunduma. Kwa hiyo siku hiyo akanipigia simu, vipi? Nikamwambia nilimdhamini mtu. Mbona kama uko nje? Nikamwambia nilimdhamini mtu. Nilimdhamini mtu mkopo. Mm. Ila wamekuja kunifilisi mimi shilingi ngapi? Nikamwambia laki mbili na tisini, weka kakaingiza laki tatu. Mm. Sasa siku zimeenda, mtoto karibia anafika mwaka yaani nishaanza kuwa na mapenzi na yule kaka sana. Huyu alipoingiza laki tatu deni ukalipe, ndio maana nikalilipa usiku huo huo. Hmm. Sasa yule dada nikaanza kumsimulia, inabidi huyu kaka nimtafute, yaani kwa wema alionifanyia mm. aisee, namtafuta kwao mpaka siku ambayo naenda kutana na yule kaka, yule dada anajua mm. kumbe kachonga mchongo na baba watoto wangu mm. kwao naenda kukutana naye Mbuyuni, yule kaka kwao alikuwa ndo amefumania Mm. Ikabidi nimpe full story lakini hakuelewa na nikampa mpaka sababu ya kumkubalia yule kuwa ilikuwa na, yani unajua hivi ninavyokusimulia ndo naye nikawa namsimulia. Mm. Akasema hapana ise umenzalilisha. Yani akawa ameshajipanga. Yani hana njia yote zaidi ya kuniacha. Kwa hiyo akawa ameniacha. Ah, huyu ambaye anakuacha ni huyu baba watoto? Watoto watatu. Au huyu ambaye umeenda yule kumwona? yule niliyomwomba hela yupo wala ajui chochote, anajua amenikomboa Mm mm. ila yule sasa ndeza naye akawa ananiacha mm. Kwa hiyo mchana tu akaita wakati, wakati anakuacha hujamwambia kwamba mimi nimeona moja mbili tatu, nimetoa na sababu kwa sababu mm. sababu ambazo ulizitoa ni zipi? Sababu ya kwanza hiyo ya kufilisiwa mm. Sababu ya pili nikamweleza kitu kilichotokea na anajua, akadai nilikuomba msamaha mm. Lakini wakati ananiomba msamaha alivunja laini mm. Akaja akanunua simu nyingine mm. Ikawa inaishi juu ya kabati mm. alifiwa na babake, tunaenda kumzika babake Katavi mm. natafuta naandaa vitu vya watoto, naikuta simu, maana niliambiwa mimi lazima niende na watoto mm. naiwasha simu, yale yale matukio na wale wale wadada ndo picha linaendelea mm. Kwa wakati tuko Katavi, simu iko kwenye pocha, akatuma dadake yake aniibie ile simu mm. akaenda kuflash simu. Alichonijibu, alinijibu amua unavyoamua, ukitaka tuachane sawa, yani alinijibu shiti mm. Kwa hiyo nilivyorudi nirudi na sura nyingine alafu tayari moyo ukawa ushakufa. Mm. Lakini bado sikuwa na malengo kuwa namwacha. Yaani si unajua dada wa mjini anakuelekeza kitu kuwa unakuwa na huyu, unakuwa na huyu. Kwa hiyo picha lilivyorudi ikaonekanika nina bwana, kwa hiyo mimi niliachwa. Mm. Kwa hiyo sikuwa naniacha, sina mbele, sina nyuma, sina kwa kwenda. Unasema sikuwa nakuacha aliita? aliita mashoga ma, yani wale mashoga shoga wote, aliniacha kunizalilisha mm, mashoga alikuwepo e, eh, yani walikuwa ni connection, si ndio? Wamempa mchongo mzima mm. Mimi najua wamekuja kuniona, wamekuja wamekaa pale, kakaa juu ya sofa, ananipiga kibuti mm. Nimembembeleza, nimelia, mama yangu naye aliitwa mm. E, lakini baada ya hapo nilikuwa najua natoka naenda kwa mama mm. Akanipigia mdogo wangu simu mm. Msikilize mama anachoongea mm. Mama sasa yuko na wale mashoga, temu hii atauza bar. Alikuwa anajifanya Jose ndo kila kitu, yaani ndo baba yake ndo mama yake. Kaachika sasa, yaani nawaambieni atakuja kufungua vizibo. Wale mashoga zangu wakamuuliza, hivi ni mwanao kweli? Ni mwanangu, ila ni, kwanza niwaambieni kitu sijai kuambia, ni mchawi. Katika wale mashoga zangu kuna moja alifiwa na mtoto mdogo, tukaendaga kuzika Morogoro. Wewe unajua mwanao kamla nani? Kamla mwanangu. Yaani yule mwanangu, miko tu familia yangu ni Waislamu. Babu yake mzee Swedi mchawi, bibi yake mchawi, kwao kalisi uchawi kwao. Yaani ni wale zile familia wafuga majini. Kwa hiyo mwanao kamtafuna yule. Akati mdogo wangu anipigia hiyo simu akaanzisha ugomvi. Yaani roho imemuuma vile mama anavyotamka yale maneno. Akamwambia tena wewe umevaa dela lake kwa sababu nilikuwa sina kwa kwenda nguo ilibidi nizihifadhi kwa mdogo wangu. Kwa alivaa dela langu. Kuna siku alitamka atakuwa akiwa amevaa na hilo dela. Na hizo nguo ulizoweka yule ni mchawi, mimi nimeshaonyeshwa na kufunika sanda si mara moja, kwa hiyo atakuua. Kwa hiyo mdogo wangu akabeba nguo akapeleka kwa mamangu. Mamangu nguo zangu zote. Mamangu akaanza kuzitembeza zile nguo kama mtumba. Akauza nguo zote. Kumbuka sina kwa kuishi. Nakumbuka nilim, nilikaa pale kwenye ile nyumba siku ya kwanza ya pili nikijua yule baba watoto wangu atabadilisha moyo amna, alichokuja akasema nitabaki na watoto wawili, moja nenda naye, ambaye akaniambia nakusaidia shilingi elfu mbili nauli kama unaenda kwa na dada Kibaa ambaye ni mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo, au utafanyaje? Kwa akili haraka haraka nikampigia yule yule kaka aliyenisaidia, kaambia niko hapa shule. Ni- Alivyofika nikampa full story tofauti na story nilizokuwa nampa za kwenye mtandao. Sio kwenye mtandao mnaongopeana. Mm. Yule kaka akanipakia kwenye gari yake, alikuwa ni meneja Tigo. Mm. Kanipeleka hoteli. Lakini bado akili inipe, yani mimi namtaka baba watoto wangu. Yani moyo na akili yangu yote namtaka baba watoto wangu, nirudi kwa baba watoto wangu. Kwa hadi usiku nampigia simu naambia naomba unisamee. Ukiwa na huyu mwingine sasa. Eh. Na hakunigusa sio na mtoto yani mdogo ananyonya. Hana ah, hata. Kwa hiyo hata hata ile raundi ya kwanza kati anakufumania mlikuwa amewaku amewaona tumekaa kulikuwa mna tukio eh, lingine e, ila sasa tayari umefumaniwa ina maana hata waliompa full story wa, labda walimwambia tushakutana, sijui tumefanyaje, kwa sababu yes, ni habari anapewa. Hmm. Alafu nikimpigia mdogo wangu simu ananikatia simu. Siku isiyokuwa na jina nikakutana na mdogo wangu. Hmm. Kaambia mbona wananikatia simu? Akaniambia mama ameniambia unaniloga. Yaani akaelezea vyote jinsi nilivyomuoa huyo mtoto wa huyo dada. Hmm. Nikaumia kwa kiasi sana, ikabidi nisafiri niende kwa babangu nimwelezee full story na maisha ambayo naishi na mama yangu. Akanambia mm. hivi, ishi naye mbali, usije ukamjibu ni mama, Mm. utapata laana. Wewe mwepuke, afu ishi kama una mama. Mm. Ila hakuna labda kama uchawi anaosema uchawi yeye ndo kakuzaa. Kwa hiyo yeye aliyekuzaa anaweza akawa anajua uchawi wako ukoje, kwa sababu lakini sisi wote tunaswali, hamna uchoyo ambao tuko nao. Kwa hiyo wewe muepuke, kwa sababu huwezi ukampeleka polisi, huwezi ukafanyaje. Kwao nikarudi, sina maelewano mazuri na mdogo wangu, maisha yakaendelea mengine, nikaja nikawa na yani maisha yamebadilika, nimepanga kwa sababu yule kaka aliyenichukua sikuwa namtaka, yani mimi ngoa mtaka baba watoto wangu. Kwa hiyo nilipanga, nikaanza maisha, nikaanza kuwa nasuka saluni Kimara ikaanza kuwa mlevi sana, kwa sababu nilikuwa natamani kuwa na baba watoto wangu afu haiwezekanike. Mm. Kaanza kuwa navuta bangi sana, yani Sauni ilikuwa kimarasuka. Mm. Pana mabaa mengi. Kwa hiyo niliokuwa na dili nao ni mabaa medi. Mm. Kwa hiyo nikitoka pale mtu umemtengeneza vizuri anakuletea bia. Nikaanza kujua bia ni nini. Sijui kuna birthday sijui 5N naunga nao. Nikaanza kuwa mlevi, yani nalewa. Ile mwanaume mwingine sikuwa namtaka, yani namtaka baba watoto wangu tu. Mm. Kwa hiyo nikawa na maisha mengine tofauti, yani ni cha pombe bangi, cha pombe bangi, ila nafanya kazi, watoto wangu nimewekea msichana, maisha yanaendelea. Ulikuja kuondoka nao wote? E, kwa sababu mmoja alichofanya yule akuwa anaishi nao mm. alipanga chumba akawakodia mama mtu mzima akawa anawatunza mm. yule mama akazichuma. Baba watoto wangu anapenda sana watoto wake mm. Akajipanga akaenda kupanga chumba akaacha kazi. Akaletwa binti mdogo mdogo akawa analisha uporo anafanyaje. Mtoto wangu mmoja wa kwanza wa elfu mbili na saba mm. akawa anashinda kwenye banda ya video aendi shule mm. wa pili akawa anavua samaki pana kimtaro fulani hivi hapo Kamene mm. kwao nikaenda nikachukua watoto nikaanza nao, nimepanga chumba kimoja, watoto wangu wanalala kitandani, mi nalala chini. Yule ambaye alikuwa anavua samaki nikamhamisha, nikampeleka shule ya private, yaani maisha yakabadilika kwa kiasi. Huyu mwingine alikuwa tayari madarasa ya juu la nne, akaendelea hapo hapo. Mwingine yule nilikuwa bado niko naye, nikatoka kwenye chumba kimoja, kazi ya kusuka, natengeneza unga wa lishe, nauza na mapochi. Hmm. Kwa hiyo nikaja nikapata nikapanga nyumba ya laki mbili kwa mwezi, kaamia hapo na watoto wangu. Lakini nikaanza kuwa na changamoto, nikitembea nakosa pumzi, nabanwa mm. pumzi, kaanza kuwa nazimia sana. Kwanza kwenda hospitali nikaja kukutwa na moyo, moyo umetanuka, Mm. alafu kwenye mguu wangu, mguu mmoja ushavimba, una mishipa imetoka nje hivi ya damu, Mm. yaani damu haendi vizuri kwenye moyo, kwa hiyo imeganda. kwao hiyo nikapelekwa kliniki ya Jakaya Mm. mwimbili nikaanza dozi pale kila siku kidonge sikuwa na bima kwa sababu unajua ile wabongo tunaishigi kuwa siwezi kuumwa mm. Kwa hiyo ninaambia tu kuna upasuaji unatakiwa ufanye ukajiandae Kwa hiyo nikawa nimepewa dawa nianze kumeza hapo ndo nilikuja kuonana na sura ya mama yangu baada ya kusikia naumwa yeye yeah, aliposikia wewe unaumwa sasa Eh, tushapotezana kama miaka miwili miaka miwili mm. hata tukikutana njiani anabadilisha njia mm. Mimi nikimkuta njiani hivyo yaani tayari kwa ile story kwa mimi mchawi nikawa maisha yamebadilika korona ile ilivyokuja ile korona mm. tukafunga sana masaluni, yani maofisi yakafungwa, ikayumba, alafu ndo naumwa, ndo siku hiyo alikuja akanambia, Mungu wa ajabu, yani umejipanga, una fenicha za bei, mtu akija hapa atajua unafanya kazi benki au muuza madawa, umepanga bonge la jumba. Jamani, waliokucheka si wataona aibu mashoga zako. Kana mwangalia sasa kidogo, na mdogo wangu wa baba yangu akanitumia laki nne mm. Ndo hicho kipindi ambacho na, nahitaji matibabu Muhimbili mm. Sijui nifanya kosa gani, nikamwambia nikamwambia Haiba akanitumia laki nne we nikopeshe elfu hamsini kwani hospitali unaenda lini? Kaambia ni natakiwa niwe na laki nane na pointi vile vipimo mm. Kwa hiyo mama hapa sitoi hata shilingi mia. Ilikuwa ni usiku, akanuna ule usiku, akaondoka saa kumi na moja Mm. Mm. Yaani kakasirika kwa nini sijampa hela. Afu ya matibabu afu kanikuta siweze hata kutembea, mguu umevimba kama tende. Mm. Kwa akaondoka, kaenda kumtafuta mdogo wangu akamwambia yule aumwi. Yule alikuwa anataka tuende kwake tuzione zile furniture. Yule mdogo wangu akajibu, mbona sio yeye aliyepiga simu? Mm. Tumepigiwa na watu kama anaumwa tena ndugu. Mm. Hamna lolote, aitaka tukaone maendeleo yake. Mama huyo mzazi anaongea hivyo. Mm kampotezea maisha mengine. Sasa corona ilivyokuja, mdogo wangu kuna ofisi alifungua mm. kama ameajiri watu, maisha mazuri sana, anajenga Kinyerezi mm. kwa kaka akaniita, njoo twende tukasimamie nyumba. Mimi ndo nishapigika, saluni nimefunga kwa sababu ilikuwa kutoka ndo kupata kwangu, afu na tatizo la moyo, kwa hiyo nikawa najua corona ikinipata nimeisha mm. Kwa hiyo ikawa mara nyingi nakaa sana ndani. Mdogo wangu kanunua gari akawa ananifuata mm. Yeye mdogo wako alikuwa anakufuata eh? Mm-hmm. Akawa nifuata tunaenda kusimamia nyumba ya Kinyerezi hela chafu. Yaani ukishika pochi na milioni ishirini, kumi na tano. Mm. Kwa nashinda naye kule ananipa elfu thelathini narudi kula na watoto. Mm. Wakati huo nimeshindwa kuvumilia, nimeenda kwenye kanisa. Kuna kanisa moja bima, nimeenda kuomba amuite mzazi mwenzangu. Mm. Nikamwomba msamaha sana, yani sana akanichukua kwa masharti, akaniambia basi subiri, ndamuongea na mama yangu, ndafanyaje, ila siwezi kuja kukaa kwako. Kwa akapanga Aroma, mimi nikatoa vyombo Aroma, nikamfata yeye mm. kwao hiyo nimemfata pia na yeye Korona. Korona watu hawasafiri mm. naye ni dereva wa mabasi saizi ya mkoa, naye mm. hana mm. kazi mm. kwa ule anayenichukua tunaenda kusimamia saiti ndo pona pona yetu, yani akinipigia simu tunaenda saiti, ndo najua kabisa leo naingiza hela mm. Kwa hiyo ikawa hivyo. Sasa kuna siku nikamwambia saa kumi kamili natakiwa kutoka, maana nilikuja nilivyoumwa nikaacha pombe, nikaanza kusali, yani nikaanza kusali, yani kaona havina maana. Mm. Kwa hiyo siku nikamwambia naenda kwenye somo la msingi wa wokovu, saa kumi kamili sitaki kuwa hapa. Akanambia ndakupeleka. Kawasha gari mpaka Ubungo, kanisa la Malisa. Mm. Kafika wa Malisa, akaingia darasani, nimesoma darasa la msingi wa wokovu, nimemaliza. Tunarudi njiani akaniingiza kwenye kibanda cha maziwa, nilikuwa nimefunga. Mm. Kaniambia maneno ninayoambiwa alafu na wewe ulivyo. Mm. Mbona endane? Nikaambiwa umeambiwaje? Akasema nimeambiwa wewe una kilinge chako uko na wanawake wanne mm. mnataka kuniua kwa sababu nimekuzidi kimaendeleo. Anayekwambia hivi Mdogo wangu. Mm si yani nikakosa cha kumjibu nikawa nimekaa chini nimenyong'onyea mm. Yani siwezi kumjibu ndio au hapana kwa sababu stari kathibitishiwa mm. na sikiliza kaambia nikamwambia tu sikiliza sijai kuloga hata sijui kuloga wanalogaje mm. kwao ngoja tu nifanye hivi nikuepuke kwa sababu wewe ni binadamu chochote kinaweza kikakupata ikaonekanika hmm. mm. mimi na kipindi hicho ananiambia tunaenda saiti dakika za mwisho alikuwa na malaria mm. Akawa mm. ananiambia malaria inanisumbua, alianza kuumwa kichwa tukosaiti, nikamwambia pima malaria, akameza mseto. Mm. Kamaliza mseto bado akawa anasema kichwa kinauma, akaenda mm. kupewa dozi nyingine akawa amejioverdose. Mm. Anafika hospitali anaambiwa na UTI. Kwa alipata homa moja matata ambao ndo walitumia kama chance kama mimi ndo nimeloga nataka kumuua. Nimemzidi maendeleo na akaniambia hivi ili nikuamini mm. kuna sehemu nikakuapishe mm. Kaambia wapi, akanipa connection, akanipa namba ya mchungaji, kanaambia nenda pale Bima, kuna kituo kinaitwa Chama mm. kuna kanisa, nenda uliza mchungaji anaitwa Isaac mm. kifika pale amwambie mimi nimeelekezwa nije hapa mm. Kwa kesho yake sikulala, yaani niliumia sana, nililia usiku kucha sana. Asubuhi nikawahi sana, nikafika Kaingia nikamkuta mtumishi kule anaongea. Kuna watumishi kwenye makanisa wanakaaga anakuwa anaongea na wenye shida. Mm. Kamkuta mchungaji nikajielezea, nimeambiwa nije. Ehe, we ndo unayesumbua familia yako. Yule mchungaji ananiambia hivyo. Kaambia kusumbuaje? Hujijui? Kili tu usicheze na madhabahu ya Mungu. Kaambia sijai kuloga hata sijui analogaje. Mm. Kaambia sikiliza pasta, hapa mimi nimekuja kanisani, madhabahu hiyo hapo naiona. Naamini sana mnaamini katika madhabahu. Naomba na kwa uchache najua Biblia, Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Mm. Natamani leo hii kama mimi ni mchawi nikitoka hapa hata baba nisivuke. Naenda pale kwenye madhabahu yako, kaniapishe vyovyote inavyowezekana. We nini wewe? hiyo madhabahu hadi wachawi wanakujaga hapa wanahubiri watu, tunalielewa neno la Mungu na maisha yanaendelea. Wewe kili tu, subiri kwanza. Hiyo madhabahu hata wachawi wanahubiri, ina maana anawajua na neno la Mungu wanalielewa, watu wanalielewa. Mm. Wewe utaapa kitu gani? Unafikiri Mungu yuko hivyo kwa atatoka kuue? Mm. Wewe kili mwenyewe. Nikaanza kulia sana, yaani nakilije kitu ambacho sijafanya. Mm baba eh, watoto wangu alinipigia simu nilikuwa nimemwelezea usiku nikamwelezea nikamwambia lazimishwa nikili. akaja naye na timu ya dada zake mm. kabidi wamuone huyo mchungaji ni nani mm. mchungaji alivyoona kuna timu nje naye mm. kuna mchungaji ambaye tumemzoea sana anaitwa tumemzoea kwa jina babadani babadani ndo nimemzoea hivyo ila ana jina mm. wakaja kuja pale kanisani wakahisi kama ni mzozo wakanihamishia nyuma ya kanisa mm. Badani ndo akaanza sasa kurekebisha, yaani yule mchungaji asionekanike mbaya au mi mbaya hmm. maana mm. jibu likawa baba watoto wangu anataka kujua ni mchawi au sio mchawi, ili athibitishe. Yule mchungaji akaanza kuniruka, nimemwambia kuwa kuna wachawi wanaweza kawa anatumiaga sura yake kuloga familia yake, sio vile alivyokuwa ananikazia. Sasa nifanyaje? Nitubu mm. Wakaanza sasa kuelewesha, unajua kuna wachawi wao umelala unaweza ukaja ukabebwa ukaenda kuroga, wamevaa mwili wako, yani wakaibadilisha kiivo. Mm. Kwao akaulizwa tena, we sio mchawi ye? Kidogo mwenye kanisa lake au ni wasaidizi akatoka. Mm. Kupata stori, yule pasta akajielezea kuwa kuhusu kuwa ni mchawi ni mkanye mdogo wake, nimeambiwa na mama yake. yani mama ndo kapiga kwa yule pasta. Mm. Mpigie mwanangu yule wa pili. Hmm. Asiambatane na mwanangu wa kwanza kwa sababu mchawi. Mm. Kwao yule mwenye kanisa akakanyakanya likaisha likaondoka. Huyo pasta yupo hadi leo, simsalimiagi, yani tunapishana mtaani. Mm. Anataka salamu lakini bado na kile kinyongo, bado na uchungu. Mm. Siku hiyo nilimtumia sana message mama yangu, nikamwambia najua unipendi, ulinifungia ndani nikiwa na miezi mitatu, sawa, nimeelewa na bibi, sawa, vitu vingi sana, lakini kashfa unazonizushia mama, mfano ile uliosema nimeua mtoto wale wamekasirika wamekuja kunizuru, wamekuja kuniua, wameniua wewe. Naomba yaachilie maisha yangu, niishi maisha yangu. Mbona huwa sikufati? Hakujibu. Siku hiyo tunapishana naye tu, maisha tunapishana hivyo hivyo. Baadaye mdogo wangu baada ya ku- kuthibitishwa sio mchawi aliniajiri kwenye ofisi yake. Mm. Maisha akabadilika nyumba tunaona kana yule mwanamume alikuwa ya ajabu tu kaenda kupanga nyumba nyingine Bonyokwa ambao mwanaume wangu akagoma kuja, akasema fenicha ni za kwako, kodi unalipa wewe, mimi sio mali yao, acha nguo zangu hapa po tulipokuwa tunaishi. Kwao nilifanya hivyo. Kwao nikawa niko nafanya kazi kwa mdogo wangu, lakini leo unakuta mdogo wangu kaninunia, kesho tunacheka, akija kuuliza sababu ni mama. Yaani mama anatoa maneno huku anapeleka huku anatoa huku. Dakika ya mwisho nilimwambia una akili timamu, mama akianza kuhadisia kitu kuhusu mimi nipigie simu muda huo, mwambie mama usiongee chochote bila yule ndugu yangu kuwepo. Akasema sawa. Kwa hiyo sasa hivi akiambiwa maneno anatulia, au ananiuliza anacheka, bwana usichukulie maanani. nikawa hivyo. Sasa mwezi wa kumi nilisafiri, mm, mdogo mm, wa baba watoto wangu amefariki kwa ajali. Kwa hiyo nilipigiwa mimi simu nikafuate mwili Ilinga. Mm. Baba watoto wangu tukaenda naye nikafuata mwili nikaenda ukweni. Nimekaa sana ukweni. Nimerudi napigiwa simu. Kwanza wakati niko huko bibi yangu ananiambia vidonda vya tumbo na mimi na vidonda vya tumbo nikawa namuelekeza dawa antiasidi nenda kaombe antiasidi hivyo. Mm. Kwa hiyo nimerudi nimemkuta bibi anaumwa analalamika kichomi. Anashinda kwa mama. Jioni namrudisha kwenye ile jumba bovu analoishi halina hata milango. Mm nampeleka. Kauli ya mwisho nakumbuka nimempeleka pale, bibi aliniambia nikifa utateseka sana, mi ndo mama yako. Kwa hiyo nilikuwa na kazi ya asubuhi. Sasa changamoto ikawa mi nakaa Bonyokwa, mama yangu anakaa Tabata. Nimerudi Bibi anakaa Tabata Kimanga na mama mm -hmm. mama anakaa senta kidogo kituoni, bibi anakaa bondeni. Kwa hiyo mhm. bodaboda inamleta mpaka kwa mama, anamhudumia saa kumi na mbili, bibi anarudi. Sasa nilivyorudi kazi kwa yule mdogo wangu iliumba, sina tena, nilikuwa na kiduka tu. Mm. Kile kiduka vile kukaa kule kimeyumba pia. Maana nimekaa miezi mitatu. Mm. Toka mwezi wa kumi eh, nilivyofika mm-hmm. mama mkwe wangu alikuwa anaumwa, kwa hiyo ikawa nibaki. Kwa watoto wangu, baba watoto wangu akasema ndawahudumia wewe baki mhudumie kule mama. Mm. Kwa na mama mkwe ananipenda sana, sana yani. Mm. Kwa nimekaa mpaka kutoka mwezi wa kumi mpaka mwezi wa pili. Kwa nimerudi kila kitu kimeyumba. Siku hiyo yeye akanipigia akaniambia, unajua mama yangu kakulea? Nikamwambia ndiyo. Anaumia sana unavyokuwa uje. Nikamwambia mama, sina kitu, alafu kuja kumuona mgonjwa sina kitu. Kwani umeleta nini? Nikamwambia nimeleta unga, maana mama mkwe wangu amsoma huko Mm. Mzanaki. Nikamwambia kuna unga wa mtama, wa muhogo na samaki na dagaa. Beba leta, chukua bodaboda nitakupigia kutoka kwangu mpaka kwake bodaboda elfu tatu. Mm. Anaongea hivyo ni mama. Mama yangu. Mm. Kachukua nikamkuta bibi anaumwa, kalala, yani analalamika kichomi. Mm. Kwa jioni anataka kurudi kwake, sijui ana kuku, sijui ataziiba. Nikamrudisha, nimemrudisha nafika kwa bibi yangu, kuna mtoto akaleta kiloba mm. kidogo dogo tu. Bibi akawa pale kwa bibi, kuna mdada anamchotea maji wa nyumba ya pili, ambayo ni nzima, yeye anakaa kama kwenye gofu mm anampa vile vyakula. Mimi nikamwambia hapana, nikamnyang'anya yule dada, nikamwambia sukari itakusaidia unaoishi kwa uji. Nikamwambia yule dada aisee, mchele tugawane huu. Sasa asubuhi bibi karudi kwa mama. Mm. Kamwambia eh, mjukuu wangu kaja kwa Neema, kuna Wakristo wenzangu, Waluthani wenzangu wameita chakula. Mm. Kaondoka na mchele. Mama alianzisha fujo, akamtimua mama yake, toka mi unajua na mikopo unampaje ule chakula yaani unajua ile kashfa sijakaa sawa mdogo wangu akanipigia simu wewe umekujaje umechukua chakula kwa bibi kamsimulia nikamwambia sio nimechukua chakula kwa bibi bibi kiloba kimefika akawa nampa yule dada leo ikaniuma yani kama nilipata wivu mbona vitu vyote anampa yule dada hmm. nikachukua sukari nikamwambia bibi sukari baki nayo wewe mgonjwa mimi nimechukua mafuta kama kipimo cha elfu moja na mchele hauzidi kilo kwa sababu mchele unaonyesha ulikuwa kilo mbili. Mm. Alafu viko hapa kwenye meza hata sijavitumia, maana lengo langu ni, leo nikienda kumwona bibi niende navyo kwa mama, bibi alikuwa anampa mtu baki. Mm. Nusu saa nyingi mama kaja. say Nakupa elfu kumi, ndo kaniombe msamaha kwa mama, nimemdhalilisha nimemchamba. Kumbe chakula chenye, yani alivyokuwa anaongelea kwa wingi, nimejua umeondoka na kiroba cha mchele, umeondoka na kiroba cha unga, dumu la mafuta. Kumbe mafuta ya shilingi elfu moja mchele. Nikamwambia vibaya, ah, hamna. Basi nikamwambia nenda, ah, nimemtimua mamangu, kaondoka pale anaumwa, nimemfukuza, yani nimemzalilisha. nitakupa elfu kumi twende kaniombe msamaha. Kachukua bodaboda, mi tena elfu kumi alafu nimefulia, hmm. nikaunga kwenye mshikaki mpaka kwa bibi. Tukafika tukambembeleza bibi, tukamrudisha kwa mama, akampikia uji, akaanza kukili. Ah, mama nawe naye hujui maana ya wingi, naambia kaondoka na chakula, kumbe mchele haujazidi hata kilo moja. Sasa watu wamejaa mle ndani, wananishangaa kila navyotaka kusimulia ilivyokuwa. Ah, nyamaza nyamaza, yani kumbe kanizalilisha sana. Kesho yake nakuja dada mle ndani akanambia, nikushauri kitu, kija hapa usile, afu usipewe kitu na mamako akaondoka nacho, unasimangwa mno. Basi nikawa nimejifunza hilo kuwa nikifika napiga stori, hata kama na njaa sili naondoka, hata kama sina nauli. Ni Tabata Kimanga na Bonyoko pana umbali, naanza kurudi mdogo mdogo. Saa mbili nikiondoka saa kumi na mbili saa tatu saa nne nimefika nyumbani. Sasa siku ngapi bibi anaenda anazidiwa kanisani kwao wakatoa hela kama sikosei laki mbili na na kuna mwingine ndugu yetu akatoa elfu sabini mama bibi yetu apelekwe hospitali, mama akumpeleka hospitali. Zilela akafanyia mambo yake, akawa anahangaika kwa mamposa, mafuta, sijui kwa kuani Musa maji, yani anadili na maombi. Sasa kama wiki au wiki mbili, bibi akazidiwa. Kuzidiwa, bibi akawa naomba apelekwe hospitali. Mama akaja na mafuta, akamwambia hapana, Nahisi ndafia hapa nahitaji kwenda hospitali, mama akaanzisha ugomvi wa maana. Kumbe hatuna taarifa akamtimua bibi bibi anaishi kwenye kodo. Kaacha hela ya chips scarf kwa mpangaji mwenzie, kaacha na hela ya vipande vya tikiti, katimka zake. Simu alivyopiga kwetu kapiga tofauti. Bibi yenu kajisaidia chini kwa sababu amefikia kuwa tunamnyanyua tunamweka kwenye ndoa na uwezo tena kutembea kwenda chooni na matibabu ndio alikuwa tunategemea maombi maombi kila yani maombi, umeelewa? Mm. Kwao leo kajisaidia chini, kakojoa chini. Kwao mimi nikaambia mama, uswage unakojoa chini, wewe asichukue chupa akanipiga. Kwao tukajadiliana na mdogo wangu, nikamwambia bibi, kama kafikia hatua hiyo ana makosa, kwa sababu sasa hivi anayemnawisha anayemfanyia kila kitu ni mama. Kapata wapi nguvu za kumpiga chupa? Kwao tukawa tumekasirika. Ilikuwa Ijumaa, Jumamosi, ilikuwa Jumamosi, Jumapili, Ijumaa usiku. Jumamosi tumeshinda. Jumapili nimeenda kanisani natoka. Mdogo wangu ule wa kiume ananipigia simu. Kashakuwa mkubwa na saizi kazaisha mwanamke anaishi na mwanamke. Mm. Kanaambia una taarifa bibi anaishi kwenye korido. Kanambia bibi anaishi kwenye korido. Sasa nataka nimweleze kwa nini bibi alimpiga mama na chupa. Yule anasema bibi ana hali mbaya, sasa tujadili kuhusu bibi usiniele. Nikamwambia hapa nilipo kiduka changu pale walikuwa wanavunja, yani ni eneo la soko, kwa hiyo limeandikwa bomoa na wanavunja. Mm. Nikamwambia ngoja nikaokoe vitu vilivyopo, hapa nimepagawa, nyumbani nadaiwa kodi ya nyumba kule wanavunja, wala naambia habari za bibi, ngoja kwanza. Akanambia naona ushapagawa bwana, poa. Jumatatu asubuhi napigiwa na mamangu, si ndo tuko hapa tunaelekea Amana, wewe uko wapi? Nikamwambia mama, na changamoto kule wanavunja. Kwa kuna vitu vitu na vilivyosalia natoa, alafu hapa nadaiwa kodi, naomba mtangulie. Na nauli mama sina, na shilingi mia sita tu, siwezi kuja. Alafu nikawategemea mi nauli, akaanza kupiga simu kwa mdogo wangu, kwani yeye akija hapa tumchangie nauli? Hatuwezi, atakuja kuumwa. Kama kuna pumzi anaitegemea ataumwa yule, mtanambia na nitamtelekeza hospitali. Mdogo wangu akanipigia akanambia, sikia Nenda, mama analopoka maneno sio mazuri. Kamgongea mpangaji mwenzangu, kamuomba elfu mbili, kaenda Amana. Nafika Amana, ugomvi mkubwa wa mama na mdogo wangu wa kiume. Namtumia message mdogo wangu wa kiume, bibi kazidiwa ndani. Kapoteza fahamu kabisa, kawekewa mipira ya oksijeni. Nyie huko nyuma mnagombana, usimlopokee mama. Ukilopoka sasa, mdogo wangu ana mke wake, ana bench, mi nimekaa hapa mama hapa. Tuna ndugu wa kiume yani bibi ana dada yake. Kwa hiyo dada yake mwanae ndo kamzaa huyo. Kwa hiyo ni mdogo wangu pia wa mwingine wa kiume na ikaja na mke wake. Yule mdogo wangu wa kiume ana mke wake. Mama ana yani anamchamba sasa mdogo wangu wa kiume mpaka anafunua nguo yani kama msichana. Kwa hiyo sasa yule na mnyamazi yule anamjibu una lolote, ulishanikataa ukaniambia una mtoto kama mimi, yani mdogo wangu wa kiume anamwambia mama, anamwambia mama eh, wewe usimenikataa na omba bibi awe hai akifa huyu utakuwa unasikia kuna Isaya, yani napita tu. Hasa mama ndo anachamba, nilikukataa vipi? Huyo mke wako hajavaa vitenge vyangu. Kwa wale wanawake yani wanamshangafu, ni mama ambaye ukimkuta alivyo mstaarabu huamini. Kwa hiyo mimi pale pale akili haraka nikamchachamalia mdogo wangu nikamwambia, je, wewe ndio una akili, angekuwa amekukataa ungefikia umri huo, angekulea mpaka ufike hivyo. Nikamwambia mama ana hasira, na akiwa na hasira analopoka hapa e, ni hivyo kwa namfokea, akatulia akaanza tu kulia kawaida, maisha akaendelea. Tukaitwa na madokta, huyu mbona mmempoteza yenyewe, yani bibi mmekaa hmm. naye mmemchelewesha, ini limeharibika, maana alikuwa na tumbo kubwa, alafu akojoa mkojo wa njano hmm. Sasa hivi kapata fahamu tunawapeleka mm. na nani Muhimbili. Mama ndo anaanza kutetemeka, anaingia anatoka. Yule mdogo wangu akaanzisha ugomvi tena. Mm. Unasema unampenda mamako, kwa nini ulikuwa umpeleke hospitali? Kuna maombi anakataa hospitali, ugomvi ukataka kuanza. Nikamkonyeza nikamwambia, Isaya nakuomba hapa, maana ugomvi wako huo mimi nimeukuta wa pili. Mm. Nasikia wa kwanza ulikuwa mkubwa mpaka wale pana kama kibaa ki, ki, pa, pale, yani sehemu ya kula pale ya Amana wateja walikuwa wanaangalia ule ugomvi ulivyokuwa unaendelea. Basi mida ya saa nne saa tano tukampeleka bibi Mwimbili. Kufika Mwimbili bado lawama, kwa nini kacheleweshwa. Siku ya kwanza ya pili nimepandisha kwa bibi yangu, akaanza kunielezea ugomvi ulivyotokea mpaka akalazwa korodoni, kwa haka analia kwa uchungu, anasema hata nikifa hapa mama yako sitamsamehe, ananiita mchawi tuko mimi na mume mdogo wangu sasa hivi kaolewa mm. wa kike na mume yule mdogo wangu. Bibi anasema hivi, alirudi nikamwambia, naona na dalili zote za kufa, una hela zangu ulipewa za kanisani, naomba unipeke hospitali. Akanambia, we ni mchawi wa maisha yangu, mpaka saizi na maisha magumu. Kuna nabii kaniambia wewe ndio niloga. Kwa hiyo tukashikana, ile paniki akanitoa akanilaza chini siku mbili sebreni, nahudumiwa na watu baki akawa analia kwa uchungu. Wakati huo mama yuko chini kaenda kununua mtori. Basi akaongea vitu vingi, watu wakija kuniona ananinyang'anya hela. Kwa hiyo tumeondoka na yule shemeji yangu tukaenda kumsimulia mdogo wangu ni mjamzito, afu ana pesha alilazwa inaitwa sijui dina Mwaisele kitu kama hicho. Mwaisela. Kwa Wapi Muhimbili? Kutoka Mwaisela eh, kabla ya kuna jengo gani? linalofa yani kuna Mwaisara yani kuna hili linaloanza linalofuata. Ah, ah, hizi zi Mwaisara na Ulenzie. Sasa tunaliacha hili Mwaisara na lipi? Eh, tuendelee tu. Mm. Kwa hiyo ni juu, kwa hiyo mdogo wangu tulikopo naye ila ameshindwa na mimba ya leo kesho. Mm. Ameshindwa. Kwa hiyo maneno hayo tunaambiwa mimi na yule kaka. Kwa yule kaka akasema hali ni mbaya. Akasema kama kuna mema aliwahi kuni, kunitendea nimeafuta. Mimi Yesu ananijua, mimi sijai kuwa mchawi. Yaani toka na kuwa kwa wazazi wangu mimi naimba kwaya na mtumikia Mungu. Jeni yaani wa kunilaza chini. Kwa tumetoka tukaenda kumsimulia mdogo wangu. Mama anamuogopa sana mdogo wangu. Mm. Na nafikiri kwa sababu ana uwezo mpaka sasa hivi navyokwambia ana nyumba tatu. Mm. Kwao akikwamaga kidogo yule anaweza katoa laki mbili ya fasta, sio wengine uwezo huo wa ghafla hatuna. Mm. Kwa hiyo akasema ndatumia mbinu nimwambie mama amuombe msamaha bibi kwa sababu bibi ana hali mbaya sana. Kwa hiyo akaomba msamaha maisha yanaendelea. Siku aliyokuwa anatoka kashasamehewa eh. Mm-hmm. Siku hiyo ndo anatoka. Mama ananipigia, "Naomba umchukue bibi yako kwanza amekulea." Kaambia mama na changamoto ya kodi ya nyumba, alafu toka nimerudi mambo yasomeki. Kule wamevunja, kazi sina. yani naomba niaso kwanza nilipe. Hivi unajua amekulea sana? Nikamwambia najua na nampenda sana bibi yangu. Nilizima simu, nikaenda kusuka mtu. Narudi nakuta walipiga sana. Akanipigia mdogo wangu, bibi anakutaka. Nikamwambia Zai, na changamoto, anadaiwa kodi ya nyumba. Akasema sawa. Jumapili nimeenda kwa bibi yangu, bibi akaning'ang'ania mkono, akaniambia naomba nikafie kwako usiku, Jumapili usiku. Mimi nikamchukua bibi nikaondoka naye kwenye bajaji lakini bibi wa kumnyanyua na kumweka kwenye ndoo sasa kawa ni mzito, mi simnyanyui, yani ni mzito. Kwa hiyo mama akasema mimi ndajitolea, ndakuwa nakuja kumhudumia mida ya saa tatu, lakini akamleta siku ya kwanza akalala na vyumba vitatu pale, kwa chumba kimoja nikawaachia. Siku aliyomleta akalala, eh, asante umetustiri. Akamhudumia vizuri, kesho yake akamhudumia, akaondoka kwenye shughuli zake mida ya saa nane. Kadiri anavyoendelea akawa anakuja mara saa sita. Kuna siku ikatokea bibi nishamtenga akajisaidia, ile nimemnyanyua nimeshindwa, kwao ndoo ikaanguka, uchafu ukamwagika, yaani vurugu mechi, na bado bibi yuko kwenye uchafu, nashindwa kumnyanyua. Kampigia Zai simu, kaambia Zai, naomba mama awe anawahi, saizi ni saa sita, bibi nimeshindwa kumnyanyua, nimemwangusha, yani imekuwa vurugu mechi, sina ninachovaa mkononi, sina Ah, akasema ah, itabidi tukuletee mopo, sijui ni mdogo wangu sasa. Sawa, mama alivyokuja, nikamwambia mama, nimeteseka sana, wewe unawahi, tunamhudumia bibi, haumnyanyui, ni mzito sana. Akasema sawa. Kesho yake bibi tena ameshuka, mama ajang'aa mpaka saa tano, saa sita, saa saba, bibi yuko kwenye ndoa, Kila nikimnyanyua na mshindwa, nikamwambia bibi, vumilia, nampigia zai, mtafute mama yuko wapi Akanambia mama anakuja, mwangalie getini hapo naongea naye. Kwa hiyo nikawa natoka mbio nimwambia awai bibi kakaa sana kwenye ndoo. Kafika akamtoa akamsafisha akajielezea, oh sijui nili, yani ana mambo mengi, yani ana sababu. Kamsafisha kamaliza kaondoka. Kwa hiyo maisha yakawa hayo, bibi yuko pale. Hasa siku ya tarehe saba kuamkia tarehe nane ambayo ndio imezua kila kitu mpaka nimefika hapa. Nilimwambia bibi mama, naomba tarehe sita naomba kesho uje mapema na mteja anaenda kusuka mapema sana. Uje ukae na bibi kwa sababu bibi ni wa kunyanyuliwa kila kitu. Akasema sawa. Akafika mida ya saa moja hata uji sijapika wa bibi. Kapika uji, akamhudumia. Mimi naondoka saa tano naona naye kafungasha anaondoka. Kaambia mbona tunamwacha bibi? Akasema atajisaidia hapo hapo kitandani. Mimi ndafuaga. Nikamwambia hajavaa chochote. Akijisaidia pale itakuwaje? apata kalika. Anawachia sana maagizo watoto wangu hawa wadogo wadogo wa miaka kumi na wa miaka sita. Mtamlisha tikiti bibi? Mimi nikatamka nikamwambia kila tikiti si ndio anapata haja. Unaonaje asipewe saizi? Ili twende faster, wewe unakosema unaenda uende na mimi niende kusuka mteja, tukirudi ndo tumpe. Akasema sawa, nikaongozana naye mjiani, nikakutana na mamjumbe nikamtambulisha huyu ni mama yangu mpaka babani. Tumepanda gari moja, tumeachaniana sigelea. Mida ya saa kumi napigiwa simu nyumbani na mdogo wangu wa kiume, kuna mgeni padri alikuwaga huko Ulaya kwa kaja special kumuona bibi mm. Kaambia mimi nasuka. Basi mida ya saa tatu nimerudi, yule mgeni kashaondoka mm. Mama naye anaingia, Mimi na watoto sina msichana, kwa hiyo namenya viazi haraka kuwapikia watoto kwa sababu kesho ni shule. Nikamwambia mama, unakula viazi? Kwa sababu kule kwa mdogo wangu nimekuta maneno mengi sana cha kwanza akasema toka afike ananilisha, yani masimango ya kutosha. Mdogo wangu akasema hapana, nakupa mfano. Juzi wewe ulienda na tembele ukamkuta yule anachambua tembele akakupigia simu, mama usiwage anatuletea kitu bila kutupigia simu. Na ukanishtakia ukasema ananyodwa anachagua mboga. Sasa na akanipigia simu akasema hivi, mimi sijaishia ki, si, yani mimi nilimwambia yule ndugu yangu nikamwambia, mama asianze tu kutuletea vitu, sijaishiwa kiivo yani sijafikia hatua kuwa sijui watoto wangu leo wanakula nini. Kwa hiyo ndo maana nimemwambia mama awe anapiga simu, kama leo mboga zimegongana, sasa matembele yote haya tunayapeleka wapi? Kwa hiyo akamwambia, na hiyo siku alikuwa amelala kwa mdogo wangu ambao ndo asubuhi namwambia aje hapo, yani anamwacha bibi anaenda kuzurura kwa mashoga, kwa anakuja ile asubuhi, sio analala kwake, ni kwa mashoga. Yaani kuna wenzio wamejenga kama wawili, mmoja anaitwa Viki, mwingine Peresi. Kwa hiyo anazunguka mashoga, asubuhi ndo anakuja kumhudumia bibi. Kwa hiyo huo usiku alilala kwa mdogo wangu. Kwa hiyo amenisema, "He, ndugu yako maana nilikuwa nimeibiwa laki mbili kama siku mbili kwenye mtandao." Ulibiwaje? Hii hapa message. Nimekaa tu hivi tani kwa na huyo mdogo wangu tunaongea na bibi nilikuta tu naambiwa nimetoa salio kwa wakala nani? Adija. Sasa shida iliyopo laini sijasajili mimi, nimesajiliwa. Kwao ili uende polisi, uende wapi, lazima aliyesajili. Voda wana masharti sana. Kwao sasa aliyenisajilia ndio huyo dereva, ndio huyo baba watoto wangu, hajapata chance ya kukaa nyumbani, lakini imetoka laki na tisini, laki na tisini na tano pesa Sawa, iache meseji tuendelee. Kwa hiyo yani imetoka bila wewe kuwa niko na simu hivi naletewa message kuwa nimetoa salio kwa wakala, nimepokea mm. Mpesa kwa wakala, ngoja nilifuadia kwa ndugu yangu kwa wakala Adija sijui Rashid. Na nani nimeshika simu sijamonyeza popote. Mm. Kwa hiyo nikawa nalia kama cheese yani nimechanganyikiwa kwa sababu ndo hela nilikuwa nimeanza kujichanga kwa ajili ya kodi ya nyumba. Kwa hiyo sasa nikawa nimepagawa sana. Kwa hiyo hata niliokuwa nimeenda kumsuka, nilimlazimisha sasa nianze kuforce maisha. Mm. Kwa hiyo mama akawa amenibembeleza sana, pole, mimi nitakusaidia, nitakuwa nakusaidia hapa vitu vya nyumbani. Ndio nikawa namwambia mdogo wangu, nimeibiwa sawa, lakini sijafikia hatua kuwa sijui watoto wangu wanakula nini, maana baba wao anawahudumia, na ni kweli baba wao mm. kila siku asubuhi elfu kumi inaingia au elfu thelathini ya siku tatu. Kwa hiyo siwezi kuacha kuwapikia watoto. Kwa hiyo alivyopeleka kashfa kama ananilisha, akasemaje, anategemea nitampeleka. Kwanza dada yako anapiga simu Njoo leo na nyama, ninavyowakomesha sasa. Leo njugu mawe, kesho tembele, kesho kutwa kabeji. Huyo mdogo wangu ndo ananisimulia. Hmm. Nikaambia je, hamna, anakuja navyo mwenyewe. Simu imepasuka sana, inasumbua touch. Sawa. Kwa hiyo message ilitoka, yani ilikuja ukiwa na simu, hakuna mtu yote ulimpa simu. Simu nimeweka hivi, namchezea nywele mdogo wangu. Ikaingia message ya kwamba nimetoa hela. Umetoa kwa kwa wakala. Kwa wakala, yani nimepokea laki na tisini na tano kutoka kwa wakala. Yani hela imeingia kwako au imetoka kwako? Imetoka. Si unajua ukitoa Voda inakwambia kama umepokea, yani wakala ina maana akakupa. Kwa hiyo nilivyowapigia Voda wakawa nataka details za aliyesajili line. Kwa hiyo nimeishia hivyo, yani nimeibiwa hivyo. Sijakuelewa kabisa. Ngoja. Hela ikitoka unaambiwa umetoa na hata tulivyowapigia, kuna mtu aliact yeye ndo mwenye line mm. akawapigia Voda wakasema hey, eh, umetoa saa fulani shilingi fulani. Huo muda mimi nilikuwa na watu naongea na bibi, sikuwa nimeshika simu au kuna mtu alikuwa anaijua simu yako na namba zako za siri. Ndo tulichoambiwa, tumeambiwa kuna mtu ana taarifa za mpesa yako kwenye simu yako, alishika simu yako kwa sababu hawezi kutoa bila Inawezekana, lakini kwa hiyo siku mm. hapa muamala ni huu hapa, imethibitisha tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili saa kumi na dakika tano umepokea kiasi cha laki moja na tisini na tano kwa wakala Adija Rashidi Kasenya. Jumla ya ada makato hiyo hapo, ina maana nilikuwa na laki mbili, kwao, niliachiwa salio laki mia mbili na arobaini. Kwa hiyo hela iliibiwa na mpaka saizi haijafuatiliwa kwa sababu anatakiwa aliosajili line ndo akaripoti polisi aende Voda shop ndo ataje wakala yuko wapi. Mm -hmm. Kwa sasa yeye ile kuibiwa nimelia sana, afu na changamoto ya kodi, bibi yuko pale, akaanza kuleta tembele nini, lakini kule akaenda kuongea kama mimi hiyo mboga naitaka, yani na mfosi, na akaanza kusema yani kuwakomesha ni tembele, njugu mawe. Hasa mdogo wangu kaniletea hizo story, nikazipotezea. Nimerudi sasa napika, ye kaingia namenya viazi. Akati huo jana yake alileta samaki tunavyoachana naenda kulala kwa mdogo wangu alinunua kwa mtu samaki kipande kimoja, yule mtu akamwongezea kipande, akanambia haya, mboga ya kesho hiyo. Kwa hiyo vile vitu viko kwenye friji. Hmm. Nikamwambia mama, utakula viazi au tukupikie roast ya samaki chapu na ugali? Kwani nyewe mnakula nini? Nakula mnavyokula nyewe. Tukamwambia sisi tunapika viazi. Yaani tayari nina uchungu wa maneno aliyoongea, sitaki tena yule samaki. Mm. Akanambia shoga yangu, nyanyuka tukatafutie bajaji, kesho bibi anaenda kliniki. Nikamwambia mama, umetokea kituoni, ilikuwa uongee na bajaji, mimi watoto wanaanza kusinzia kesho shule saa nne hii. Akapitiliza na mkoba kwenye chumba cha bibi. Hmm. Sijui tunafanyaje, la sina. Kesho bibi akatamka, Evans, Evans alivyokuja ametoa elfu ishirini yule mgeni Hmm. kampa mwanao yule wa kiume elfu ishirini akatoka. Asa Isa, Isa akakupa elfu ishirini? Kaambia sijamkuta. Ameondokaje na hela ya pole ya bibi? Kwani asingeacha kwa bibi? Hmm akaona simsupport, akampiga mdogo wangu wa kike. Eti Isa akapewa fishini, kaondoka yule, akatamka je, itakuwa akuamini, si unajua umepewa hela nyingi za bibi kanisani, afu hujampeleka hospitali, umezila mm. Kwa atakuwa amejua ukiikuta na hiyo nayo unafanyaje, unaila we. Akaanza matusi yani alana mkundu kunuka, washenzi maskini wakubwa, kwa sauti ana sauti mm anaingia anatoka na watoto nimebu, yani ninakaa namwangalia, afu ni nyumba ambayo yani ni kila mtu kwake kimya ndani ya fensi moja. Nikamwambia mama, mwenye nyumba hii hapendi kelele, wataniripoti. Ndio kama nimemtuma, akatoka nje kaenda kusimama kwenye chemba, alitukana, alinizalilisha, ninakulisha mbwa wewe, huna lolote. Yani unajua ile kunizalilisha. Nikamtumia mdogo wangu message, nikamwambia Zai, Anachokifanya mama ndashindwa kuvumilia, naomba umnyamazishe. Hmm. Sipendagi aibu, sihitaji matusi yake, hapa sio kwake. Tena asiniletee mazoea kujifanya ananijua zai, nitafanya kitu hamtaamini. Yani kwa kuwa fikiria, ni saa tatu usiku, watu wameshajifungia kwenye parking ya magari, ndo anaponitukana ananizalilisha hivyo. Hmm. Yule akampigia simu Akasema dadako mnafiki mkubwa, sijaongea naye neno lolote wala sijatukana jamani. Akaingia akabeba pochi akaondoka. Bibi, kumbuka bibi hatu siwezi kumnyanyua asubuhi, anatakiwa aondoke hospitali. Hmm. Tukaanza kujadiliana kuhusu usafiri, tukapata kuwa ataondoka na bajaji. Na yule mdogo wangu aliyopata elfu ishirini nikampigia taratibu, akanambia nayo mimi hela kesho tuch- nilikuwa najua kuna bajaji tutailipa, tutasaidiana. Kwa mimi nikatafuta bajaji, tukampakia bibi na mdogo wangu mwingine, wakatangulia Muhimbili mimi kuwa nakuja nyuma bajaji haitoshi. Mm. Sasa mchana wakanambia usije huku tuko wengi wa kutosha. Kwa hiyo nikawa napikia watoto. Saa nane mama ananifuata yuko na mjumbe. Kama yani kama malaika, yani kama mama fulani aliyefanyiwa tukio kubwa. Mm. Mjumbe karibu, mjumbe ndo ananielezea, nimemleta mamako, abebe vitu vya mamake. Hajarudi tena na mgonjwa. Mm. Kaudi mwenyewe kwa sababu kuna nguo zile za mgonjwa ndo ondoa alikuja nazo yeye. Eh anaogopa usije ukamzuru au ukamsingizia kitu kibaya. Nikamwacha, kabeba vitu akaondoka. Mimi nilikuwa napika nikaacha, nikaenda kwa yule mama Mwarabu, tunamuita mama Mwarabu huyo mjumbe. Nikamwambia kwani kuna nini? Mamako kaja hapa kasema we ni mzushi, jana umemzushia, amekutukana, hajakutukana na we ndio umeanzisha ugomvi. Kila anavyomwelezea yule mama elewi, na nikamuuliza yule mama, si ni mwanao eh? Nikamwambia nenda, akasema hapana, mama Mwarabu, mwanangu mimi kakusingizia wewe, kwanza unamtaka mume wako. Yani mi, yani nimemwambia yule mama Mwarabu nilivyomtambulisha jana mjumbe, mbeu hmm, mama anamtaka mume wangu. Sijakuelewa. Yaani mama akafika kwa ule mjumbe mm. Mjumbe wa kiume wa kike? wa kike, mama hmm. mtu Mama. mzima ambaye ni umri wa mama yangu, mm. nisindikize. Tena hmm. alikuta amelala mm wapi, akaanza kumwelezea ambaye mimi ndo nimemtambulisha jana yake, tunavyoondoka wote, mama, huyu mjumbe wangu tunaheshimiana naye wa Mbeya kwetu, maana si Mbeya tumeishi mm. Wakacheka pale, wakaongea Kinyakyusa kidogo, tukapita mm. Kwa hiyo kesho yake ndo mama anapita kwa yule mjumbe, anamwambia nipeleke nikabebe vitu, mgonjwa nimemtoa. Sababu ya kumtoa yule mwanangu anasema yule bibi asile asile, akila sana anajisaidia, yaani ile kauli ya kusema spare tikiti imebadilika kuwa mada bibi asili atajisaidia mm. alafu choo kinanuka kwa mtaki mm. kwao sasa na mimi mwenyewe kanisingizia kama nimemtukana mm. kwao nipeleke yule mama akaanza kushangaa mm. si ni mwanao mm. akasema unashangaa nini wakati wewe mwenyewe amesema jana amenambia unamtaka mume wake kwa huyo mama sasa mjumbe anamtaka mume wake anamtaka mume wangu mimi afu ni mtu mzima mm. kwao nilivyoambiwa hayo maneno nguvu zikawa mm sina cha kujibu, afu mjumbe kama ana hasira na wewe eh, yani si unajua ujumbe alio nani, habari aliyoipata mm. Kampigia mdogo wangu akampigia mjumbe akasema hivi, mjumbe, mama yetu aliwahi kututoroka, alivyorudi alimkuta yule mwanamke alioniombaga hela ya kitambaa mm. Alimjua kwa sababu ya mdogo wetu, akasema hivi akaanza urafiki na yule mama aliyetusaidia sana wakati ya kuwepo. Akamwambia mwanangu, ameniambia ulikuwa unamvalisha nguo za uchi ili umuuze. mm. Mm. Kwa hizo mada ni za kawaida sana. Akampa na mfano mwingine akasema kuna nyumba tulihifadhiwa, wadada wa mwenye nyumba nilikuwa nimezoana nao, alienda akawafata akawambia mwanangu anasema mlikuwa mnampeleka kwa waganga ili apate mabwana. Kwa mpaka nyumba nilikimbia, yule mama ndo akaanza akasema, yani kwa pointi za mdogo wangu wa kiume na wa kike ndo yule mama akawa ametakasa nafsi. Mm ndo kumweleza ilivyokuwa, akasema da, basi wote hapa tulikuchukia, maana hapa Nadi dada yake anapika mamalisha, akasema tulikuchukia sana. Mada ikawa imeisha hivyo, nimeondoka nyumbani, nimenyong'onyea bibi yangu kaondoka. Mida saa kumi na mbili mdogo wangu ananipigia, ndugu yangu, nimevumilia, nimeshindwa. Mama leo kakulaani mara sita, kasema utaumwa wewe kabla ujafa utaoza, utatoa wadudu, utanuka, hakuna binadamu atakaye kusaidia kanituma nikwambie kuanzia leo kakulaani. Nikakaa <laughs> akanambia ilikuwa nisikwambie, ila tafuta mchungaji, nenda kamwambia pangue hiyo laana. Nikamwambia zai, mimi Mungu ananijua, anatoa sababu ni nini. Amemwambia bibi, wewe ulikuwa unampigia simu unamwambia uko wapi, ligonjwa lako limeshajisaidia. Nikamwambia Zai, unaujua ukweli, bibi nampenda sana, siwezi kutamka lugha kama hizo, kwa hata hiyo laana itanifika. Kwa kibinadamu, nikaanza kurudisha maisha niliyoishi nayo ya tabu sana, yaani siwezi kuongea vitu vingi sana hapa. Nikamtumia message nikamwambia, mama, laana isiyo na sababu hainipati. Wewe ndo omba lazi kwa mama yako ambaye umepiga mama yako, kamsingizia mchawi, ukamlaza korodoni. Kwa hiyo zile message Nikamwambia laana nyingine ulishai kuniapisha siku naachika nitauza baa. Hadi leo Mungu kanihifadhi sijai kuuza baa. Zile message kumwendea akaenda polisi. Akaanataka kuja kunikamata. Nafikiri walivyozionyesha polisi si hazina tusi. Mm. Eh, na watu wakamwambia hizi ni message za kawaida atalazwa atawekwa kwenye nini ikaisha. Vimeenda upepo umetulia. Jana nimekaa jana naona ananipigia simu mbili. Sasa nimemblock. Mm zimeingia simu mbili. Nikampigia mdogo wangu chat, nikamwambia mama, mbona kanipigia amejirudi nini? Kwa sababu viapo alivyoviacha kwa mjumbe nisije kakanyaga pale kwake, kwa hata kwa siwezi kwenda kumuona bibi yangu. Amesema nikienda pale na Narabii Ntoza alikuwa ananiambia, nikamwambia je, naomba umvizie akiwa hayupo nikamwone bibi. Akasema usiende, atakusingizia umeiba kitu cha thamani, yani sio shwari, usiende, ana hasira na wewe vibaya mno. Kwa hiyo jana akapiga simu mara mbili, huko zikawa zinaonyesha simu zimeingia hizi hapa nimemsave mama Zainabu. Mm. Kaambia mama kapiga simu, nimemblock. Si kwa mama fulani. Mm. Hata kumuita namuitaga hivyo mama Zainabu. Kwa nini? Sijazoea kumuita mama. Sawa, eh? Basi. Huyu ndo huyo mdogo wangu. Mm. Nikampigia kumuelezea kuhusu alipiga. Akasema mpigie ile kumpigia. Sikutaki, akakata simu. Hata ukiangalia ina muda mdogo tu akakata simu. Kaanza kutetemeka, nikamwambia zai, nimepiga simu kanitukana. Akanambia sasa sio hicho. Asubuhi jana nilikuwa nimempigia mdogo wangu, nilikuta nazimaga simu usiku. Asubuhi mtu akikupigia si unakuta message. Mm. Kwa hiyo nikakuta mdogo wangu analia, akanambia unakumbuka asubuhi nilikuwa nalia Mama akampigia baba watoto wako.